atividade sensitiva que surge quimicamente, corpos que borbulham numa vontade de despressurização emotiva, corpos explodem em pedaços muito largos e duros, são carcaças que se rompem esquizofrenicamente cansadas de esconderem todos esses pensamentos libertários. A primeira revolução começa na carne. Celebrando a dignidade, vitalidade de toda a criança te mereça Alfabetizando o instinto, o corpo espirra sua presença Deslocando a redundância Esse agora não acaba mais Você já ficou pra trás Porque eu sou o texto Se agora eu sou o texto O que resta do macaco O que resta do macaco visão de rio. A gente não tinha, ninguém tinha que ter expectativa nenhuma da gente. A gente produz, mas o que a gente faz não é bom, não é ruim, não é nada. Né? A gente não tem, a gente não vai ser lembrado por isso, pelo que a gente fez. Não tinha que ter expectativa nenhuma. E, mas, no entanto, isso existe. Essa despertadora. Tá, então, a gente não está fazendo nada tá que a gente já não faz tipo, várias vezes. Vocês que sim, será que não era é mais útil ele pegar, gravar esse barulho que ele está fazendo? Pois isso. É, isso pode ser tão redundante quanto a nossa conversa. É, quebrando todos os tabus da moral hipócrita, iluminando com a dura luz da verdade a face oculta de cada um. a mano eu você e queda um é prédio de infinitos andares Minha única chance de não me esbochar Para durante essa dor Pela busca eu erro, talvez busco um erro Que tua carne se pregueire com a imagem do teu próprio Teu vírus da sinapse, tua alma é minha sintaxe Eu sou o pai de algo exasperado Avogado o ensino, numa jovem e nostálgica morte Esse corpo social não saboreasse ternura E pudesse chavecá-lo com desejo pra escatologia muda Como se ternura tocasse os fluidos, o afeto impuro acusamos o senhor de usar cobaias humanas em seu experimento, muito embora se tratassem de viciados. Exatamente. Acusamos do uso de estupefaciente. Sinto decepcioná-los, senhores. Mas em minha experiência não usei LSD ou qualquer outro tóxico. Usei simplesmente água destilada. Square. compõe. Enquanto na matriz um novo mapa de primos se elege, o vértice aqui eu, você. Mas antes disso, terá que ir para o deserto mais longínquo, mais distante, e lá lutar com todos os demônios e vencê-los. certeza. Tarde da noite olho o teu rosto. E entendo você. sempre o mesmo, ser sempre o mesmo. Cosmos e dicionário Imagens todas e o tempo é estúpido Que corta a idade tensa Pontua, pontua já. Ah, o texto inerte Faça a lição Bom agora Morte covarde em forma de verbo Morte impossível Álgebra Juliana mágica subjetiva sem mais referências e nem reverências dormir, dormir, a vida e som organismo Casulo é sobretudo uma experiência de aprendizado científico, uma nova proposta de acumulação do saber. O organismo Casulo inicia-se como uma alternativa ao consumo do espetáculo alienante produzido pelas máquinas corporativas e aos poucos vai tomando lugar como uma nova forma de espetáculo, onde a produção de autoconhecimento e reflexão sobre a condição humana é constantemente aprimorada. O organismo casulo é espaço de acumulação empírica do saber. Como no conceito delusiano de máquina abstrata, o casulo está sempre na linha tênue e invisível de uma forma ainda não, não territorizada. já que o espaço da tua existência são as redes virtuais, sua forma será sempre mutável. Em fases mais avançadas de sua existência, o casulo torna-se um organismo autoprovedor pela e da própria comunidade de células que vai gerar ao redor do mundo, que por sua vez estarão gerando novos organismos do casulo, de outros nomes e outras formas, trazendo equilíbrio e autocrítica para a seriedade do maquinário e para o próprio conceito de organismo casulo, aquilo que no organismo dissolve e coagula. É a que sangra e dá luz a tal estrela que dança. O suor nos esquenta, chama o sol. saras Asas quebradas dos anjos Se vocês versos mais Impregnadas de um romantismo infantil Venham crianças A palavra agora é Fim Ou então fechados em dois dançar, as asas quebradas dos Okay. chão, tuas mãos frias, tuas mãos frias, tuas mãos frias, fim no chão, fim. Engolo seco uma palavra, Engolo, engulo seco uma palavra, Engolo seco uma, Engolo seco uma palavra, Engolo seco. peças a pulsão que junta as sílabas, paralisando a busca pelo seio, saliva, saliva, o vermelho, o leite branco insípido, o som que pulsa, sincroniza hemisférios meridianos. Sem fé, o bebê agnóstico pronuncia o novo não. Hip it down. Now. Hip it down. Now. Hip it down. Now. Hip it down. Now. Hip it down. Now. Hip it down. Now. down. Now. down. desse jeito, né? tempo o sujeito demorou para responder após o primeiro choque. Sem punição. Sem punição. A punição é muito comum na natureza e muito aprendemos com ela. Uma criança corre desajeitadamente, cai e se machuca, toca uma abelha e é picada. Mencione o tempo total de choque levado pelo sujeito e quantas tentativas de fuga. Comente as respostas emocionais, se ocorreram. se é que há. Para me esquecer, hoje eu não cruzei a rua. Para onde essa memória vai, eu lembro. Eu posso continuar crescendo amanhã, sob a mesma natureza apaixonada, primogênita. ultrapassada Que sou nada, Que sou nada.